UIET! Thank you so much बहुत अच्छा लगा आप सब आप सब से मिलके और जितनी भी देर हमने गाने गाए साथ में बहुत मजा आया I hope to see you all soon और फिर से आएंगे चंडीगढ़ में गेड़िया मारेंगे